none se ubundi gushyira hanze aya majwi usibye kumenya amabi yabo mm. n'iki bimarira abanyarwanda narifashe nk'umwari ndaceceka reka mbahe reka mbamenere uwundi muceri mutuze ah. mwumve mushuti wanyu neza ariko ndabaha dukeya wahita akantu gatoya sindongera kuvuga ko ibyo navuze ejo birahagije jiha ariko ndavuga ndavuga ndavuga ibya ndashiraho yayago nshiraho nanjye ndi kuri purayingi nibyo bitwereka ko mwavuganye nshiraho yago I am serious. You know, so what's the deal with that? Yeah, I'm going home right now. yaguze reka ngo ni gute uri wumva nyine abantu tugeze unyereka n'amafoto yabo nawe kumva warashaje sha ntabwo twitwa burenda ntabwo twitwa nabona ko umuntu mukuru nyine utekereza ibintu binini ukora ibintu nyine ubaho ubuzima bwe urivinga ariko ndimo ndagenda nkucishamo ijisho bikambabaza amana biraje ndabona uriya agasinzage ba bobo muza ariko gusa mm, nibwo tugiye kuzana abantu barareba n'amafoto yabo ngo menye ko wagwana ndahuko isa ahubwo gufatisha umwe umwe amabandi maze manye ukuntu bimeze wego beneje nguhe ifoto si yanjye urabona amaguru ari mu kirere gusa weho umwaraje ntiyaguhereza namenye ko ibintu tuvugana ushaka kumva n'undi muntu bizambabaza sana kandi nzahita nkuvaninga uranyereka full package yawe reba imbanze nabi none kuko nanone ibiki rwego rwo gitare cy'amahanga niba ari abo bareka bareke amahirwe bareke babwire ngo niba babwire ngo yagize ikibuga tumureke mariyago ndi ku muhanda ndi hano imbere y'urugo rwawe imbere y'urugo rwanjye se igipangu ku isoko gushaka abandi bagore kubera ni danje online how many uzi ko wagira ngo ni batayo ukuntu uri kwibaza how many are you humura my dear we are mugomba kuba muri nka batanu mayibu cyangwa bane baba bake bakaba batatu ngiye gutangira akazi ko kujya kubahiga slowly by slowly aho on friday uzajya uri kuvuga indimi esheshatu zikurikirana none se uri wenyine cyangwa ufite n'ikindi cyane akongewe nakubwiye ko nzongera kuguswera ari ukuri uri kumwe n'undi mukobwa ngiye shaka tirisamu gusa ese wareze tukazaswerana ejo bebe arereba bebe nta ubwo nyine nta kundi ubwo nyine kuko ngiye mfite ibintu byinshi mu mutwe wanjye ushobora no kuguswera nabi shaka ikindi gitipe kiguswera genda urebe nka bobu pro I don't talk to that guy. It's been like three months or two months. Hungu, I don't talk to that guy. I told you, don't talk at all. Kumaz, man, I work for my own fucking money. Why do a guy have to take me out? Why do why do a man have to take me out? Why? Why? he? why, why, why, why? We don't talk, we don't even chill or anything. We are done. It's been two months now. So it's up to him. I heard that she has a new chick. What's the name? I was with her a few days ago. What's the name now? Ah, I don't remember. Even I don't care. <laughs> I'm this. <laughs> anyway, um, you can tell you. yes amahoro y'imana kuri mwe mwese aho muherereye hose ku isi ya nyagasani abumva ururimi rw'ikinyarwanda tubahaye ikaze niba wumva utamerewe neza ihangane burya ubuzima nizenguruka nawe ejo bwakizengurutsa ukabona ibyiza bikugezeho gusa izere kirisiti w'umwami n'umukiza aragufasha kugera kuri byose kandi ikigeretseho uzabona n'ubugingo reka tuvuge ngo komeza rero ugendere muri uwo mwuka muri uwo mujyo uyu munsi kuri kamera twabanye n'umukozi w'imana ni umubyeyi nyuma yo kuba ari umukozi w'imana reka dutangire yivuga mu mazina ye yombi twese tuze kuza kubana muri kino kiganiro tuziranye biraza kuza kurushaho kugenda neza turakwakiriye mm. murakoze kunyakira kandi ndanezere ko ari igihe mwahisemo kugira ngo tuganire uyu munsi yego ah, tubona no kubwira abadukurikiye kuzajya mukora subscribe kuri izo cano kugira ngo ibiganiro byacu byose bijye babageraho mu buryo bworoshye mm. amazina yanjye rero niryo murenzi nkaba ndi umuvugabutumwa bwiza bwa yesu kirisito nkaba n'umubyeyi eh, murakoze mm. uyu munsi turaza kuza kuganira ah, ntabwo turi buze kuza gutinda ariko nabwo nta nubwo turi buze kuza gucamo inkuru zimwe na zimwe kuko turaza kuza kubasobanurira abantu mwagiye mwumva ibintu byinshi bigenda bivugwa muri social media ariko uno munsi turaza kuza kuba turi kumwe n'umubyeyi urumva ntabwo turi buze kuza kuvuga ibitajyanye kuko ababyeyi nicyo kintu babereyeho baratubyaye ariko barakomeza bakanaturera kugeza igihe tuzagira igihe natwe tukirira tukarera n'abacu siko bimeze mm. uyu munsi rero abantu basanzwe badukurikira ntimuze kuza gukuraho kuri radiyo niba bavuga ngo ntibakureho urushinge nawe ntuze kuza gukanda batera agatebe <laughs> niba utarakoze subscribe cyangwa waguze megabayiti nkeya tugiye kwitwa abashu <laughs> niba waba waraguze megabayiti nkeya gerageza wongere kugira ah, ntihagire umunota n'umwe cyangwa n'isegonda na rimwe riza kuza kugucika kuko uyu munsi ntabwo twebwe tugiye kumena umuceri nta nubwo tugiye gutanga niba ari ubunyonyoko niba ari ubuki mu kiganza <laughs> bavuga ntabwo mbizi ariko uyu munsi tugiye kuganira ku myitwarire y'urubyiruko ruri hano hanze ah, ndetse ari urw'abasitari n'abatari abasitari abamenyekanye n'abataramenyekanye sinzi niba uri buze kuza kudukundira noneho icyo gisata tukakijyamo tukuzi cyane cyane mu ijambo ry'imana cyane ariko uyu munsi tugiye gusa nk'aho dutannyeho gato ariko n'ubundi ni uguhugura urubyiruko ah, ari uguhugura nta kibazo ikibazo mm. ni uko nakubwiye ko ntakunda kuvuga ku bantu gusa ngo nandarike mm. ibyo mbaza byose nubona ntagannyeyo urihangana mm. n'abazadukurikira bazihangane kuko ntabwo nahamagawe muri ubwo buryo ntabwo nshyira abantu kuri gahunda ngo bave mu byo bari bose Mm. yewe nshobora kuvuga ijambo ryaguhugura mm. rikagugura ritaguhugura imana bizakwegurira ubwayo ubifite uko izabigenza reka tuvuge ngo uyu munsi ndashaka kukubaza ese ah, urumva waba warumvishe nka odiyo ah, umunyamakuru yago ufite yago tivi show yaba yarashyizwe hanze n'umukobwa uvuga ko bivugwa ko yaba ari we wamuteye inda mu rwego rwo kugira tuze kuza kuganira niba utarayumvishe turagerageza tuyipureyinge n'abantu badukurikira tuze kuza kubivugaho abari ah, kubyumva ah, ndumva ntari nageze kuyumva amahushuka sinayikomeza mm. ntabwo nabitinzeho mm. ah, ariko ubishoboye wayidushyiriraho mm. kugira ngo ibyo uri bumbaze nshoboye kumenya neza ibyo ushaka kuvuga yego reka ndebe aho iri tuyipureyinge twumve I don't talk to that guy. It's been like three months or two months. ngo sinzi iki yari akantu gatoya yari akantu ah, gatoya pe narifashe nk'umwari ndaceceka utuntu duto ngo sinzi udusharije rutumeta utu ni two feke sasa rero aho mwese mwavuze ngo hari umuntu bureze hano yavuze ngo ufite ngo ngo ngo ni abantu benshi nta mukobwa wiyoberwa se w'umwana sasa rero mm. reka mbahe reka mbamenere uwundi muceri mutuze mwumve mushuti wanyu neza ariko ndabaha dukeya wahita akantu gatoya sindongera kuvuga ko ibyo navuze ejo birahagije jiha ariko ndavuga ndavuga ndavuga ibya ndashiraho yayago nshiraho nanjye ndi kuri purayingi nibyo bitwereka ko mwavuganye noneho yaguze I am serious. You know, so what's the matter? Yeah, I'm going home right now. I'm going up right now. Uretse yakuzereka ngo ni gute uri wumva niba abantu tugeze nyerekana amafoto yabo nawe sikumva warashaje sha ntabwo twika burenda ntabwo twika nabona ko umuntu mukuru nyine utekereza ibintu binini ukora ibintu nyine ubaho ubuzima bwe urivingahana ariko ndimo ndagenda nkucishamo ijisho bikambabaza amana byaje ndabona kuri agasinzage ba bobo muza ariko ubuse nibwo tugiye kuzana abantu barareba n'amafoto yabo ngo menye ngo wagwana ndahukuriza ahubwo bigashaka gufatisha umwe umwe amabandi maze manye ko bimeze wego mweneje nguhe ifoto si yanjye urabona amaguru ari mu kirere gusa weho umwaraje nkaguhereza namenye ko ibintu tuvugana bishobora kumva n'undi muntu bizambabaza sana kandi nzahita nkuvaninga uranyereka full package yawe reba imbanza nabi kubona yirabura kumbona ari igikara sinakubwiye ndimvira ibyana by'ibiyobe none kuko urangora ibikira rwego kuko kitari cy'amahanga niba ari abo bareka bareka amubwira ngo muzima yigize ikibuga tumureke mariya ndi ku muhanda ndi ari imbere y'urugo rwawe imbere y'urugo rwanjye se igipangu n'igikinguye wakwinjira harakemuye kuri ako karyango gato injira yego nyine ayo masaha nibwo nagushakaga you don't know ubu ngiye gusubira ku isoko gushaka abandi bagore how many are you mm. <laughs> uzi ko wagira ngo ni bataye ukuntu uri kwibaza how many are you humura my dear we are only two <laughs> mugomba kuba muri nka batanu mayibu cyangwa bane baba bake bakaba batatu ngiye gutangira akazi ko kujya kubahiga slowly by slowly aho on friday uzajya uri kuvuga indimi esheshatu zikurikirana none se uri wenyine cyangwa ufite n'ikindi cyane akongewe nakubwiye ko nzongera kuguswera ari ukuri kumwe n'undi mukobwa ngiye shaka tirisa mu gusa ese waje tukazasukerana ejo bebe hariri bebe nta ubwo nyine nta ubwo nyine kuko ngiye mfite ibintu byinshi mu mutwe wanjye ushobora no kuguswera nkaguswera nabi shaka ikindi gitipe kiguswera genda urebe nka bob pro aguswera Man, I don't talk to that guy. It's been like three months or two months. Wungu, I don't talk to that guy. I told you, we don't talk at all. Kumaz, man, I work for my own fucking money. Why do a guy have to take me out? Why do why do a man have to take me out? Why? Why? he? why, why, why, why? We don't talk, we don't even chill or anything. We are done. It's been two months now. So it's up to him. I heard that she has a new chick. What's the name? I was with her a few days ago. What's the name now? Ah, I don't remember. Even I don't care. dore mbese <laughs> anyway ibuka cya gihe igisenyi after two weeks on your back nubwo nanjye namanutse igisenyi back you too maze man I haven't been smoking never go na when um, I guess when yego n'ubundi reka turekere aho ngaho ibyo twashakaga kumvisha abantu cyangwa twashakaga kumva twamaze kubyumva mm. wowe ufatishe gute cyangwa nk'umubyeyi uri umubyeyi ukuze mu by'ukuri aba bana uyu mwana w'umuhungu ngo ntiyagowe n'uno w'umukobwa n'ubundi ni kimwe mu kigero cy'abana wakabyaye yego iyi nkuru cyangwa ubona ibi bintu biterwa n'iki muri runo rubyiruko ruri hano hanze ah, icyo naza kubwira ni uko abana ari umwanda uturuka ku witeka niko biri bivuga mm. ah, kandi iyo imana iduhaye abana Mm. ariko mbere y'uko wenda tu reka tubanze dusenge yego data mu izina ry'esu twongeye gushima twongeye guhimbaza tukuzamurira amashimwe ko twabyutse bikemera n'abadukurikirana uko babyutse bikemera izina ryo ntihabwe icyubahiro mukunzi mwiza rero tugiye kujya muri ikiganiro cy'umuryango ndakunyuze kugira ngo uze utajya kuganze muri jye mukahera anganzeho kandi ibyo ndivuga byose biba ari ibizana ihumure mu bwoko bwawe biba rizana impinduka mu bwoko bwawe mana ijambo ryose ribinyuremo ari ijambo rimanuka ritanga ibyiringiro kandi rihindura abaryumva rikazabageza iwawe amahoro mwami shima kirwa rutegeka ganza ni mu izina rya Yesu amen amen uh, ndagushimiye kuba wadutumiye kuri ikiganiro mm. mu by'ukuri nk'umuntu uharanira inyungu z'umuryango iyo meseje irambabaje mm. iyo odi irambabaje um, ariko nanone ni kwa kundi tujya tuvuga ngo ibya ikibazo irakiri nta kundi twabwira n'abana bacu mm. uh, ibyaba ibyo banyuzemo byose uh, ni uko uwo mukobwa utamuzi nakifuje guhura nawe Hmm. nakifuje guhura nawe nkamuganiriza ah, biragaragara ko nawe ubwe afite ikibazo nawe ubwe ni ikibazo hmm. ariko nk'uko nabwiye mbere ngo abana ni umwanda uturuka hehe kuwiteka ah, aho ni muri za buri ijana na makumyabiri na karindwi umurongo wa gatatu havuga hmm. ngo dore abana ni umwandu uturuka ku kuwiteka imbuto z'inda nizo ngororano atanga nk'uko imyambi yo mu ntoki ze yo mu ntoki z'intwariri iri niko abana bo mu busore bamera hahirwa ufite ikirimba kibuzuye abameze batyo ntibazakorwa n'isoni kuko bazavuganira uko bazavuganira n'abanzi babo mu marembo ah, impamvu nari nsomye hanagira ngo wumve umuryango ni iki ubundi umuryango narakomeje kubisobanura kenshi uturuka ku umugabo n'umugore babanye bakabyara abana abana bakomotseho akaba ari umuryango nyine ah, waba utemera waba wemera upfa kuba hari abagukomotseho n'umuryango mm. sibyo so rero aba bana ariya gwari n'uriya mukobwa nabo bafite imiryango bakomokamo mm. kimwe uko nakubwiye ngo ntabwo nzavuga nabi na rimwe kuko mbavuze nabi n'ubundi nyina na se bababara bashiki be na be bababara Mm. hari ababakomotseho mu by'ukuri ibintu bakoze ntabwo ari byiza mm. ariko haracyariho ibyiringiro yuko igiti cyatema kikongera kigashibuka kikamera ndetse n'ibishami by'ibitontomye haracyari ibindi byiringiro ko bihaniye bagahindukira imana kibafitiye imbabazi kibafitiye mm. icyizere ishobora kubababarira rero uh, ibyabayeho byose nk'umubyeyi ngewe uh, ndababaye ariko mu kubabara ntabwo nabakuraho amaboko niyo mpamvu nkubwira ngo haracyariho ibyiringiro mm. ah, ahubwo uyu mukobwa akeneye umuntu umwegera mm. dore ko nta n'ababyeyi agira niko yivugiye yewe ni umumbonero uzamume rwose yewe mm. nemeye kumubera umubyeyi umubyeyi anyuzemo byose azaza nshake akituwari ah, iyo mwumva ah, sinzi n'impamvu iyo ndavuga ngo yago nayemere icya mbere urumva ko harya magana n'abari batatu cyangwa bane mm. urumva ko azi ikibazo yagwa afite mm. ko atari umuntu w'umugore umwe <laughs> ntabwo ari umugabo w'umugore umwe uh-uh. ahubwo aba sinzi aho abakozi imana bagenzi banjye bagiye sinzi impamvu bataramwataka eh. urumva ko yagubwe n'ikibazo afite n'ikibazo mm. sibyo ariko ikibazo afite cyakira yahinduka yakira akava muri ibyo bintu arimo buriya iyo ubona umuntu anywa ikiyobyabwenge ni iki buriya no kujya mu bagore cyane ni ikiyobyabwenge mm. kuko uwamenyereye abagore babiri ntabwo azafa ashaka umwe ngo yubake kandi mm. ntabwo azubakana nabo batatu bane azaba azanye nanone abana b'amahara kubiri mu rugo rwe ndetse na mm. birenda ntibitwemerera ariko wenda ashobora kuba wenda atemera ariko niba koko yemera ibintu by'imana akeneye gusengerwa agakorerwa deliverensi akabohoka hari ibintu bimuboshye buriya hari ikintu utazi iyo uryamanye n'umukobwa umwe hari ibi hari nawe yaryamanye n'abandi hari agapati kagusigira mm. hari imyuka gusigira niyo mpamvu ubona abana bacu bakora ibyaha yakora icyarimwe agahinduka akahebwe mm. impamvu ahinduka akahebwe ni iki ni za mbaraga zavuye muri za nkomeshani ishati ndwi bararyamanye zigenda zimujyamo mm. bityo ugabona neza pe urabona neza n'umuntu wayoboye ikiyobyabwenge ariko icyo nabwira uzankurikira yago cyangwa ni umukobwa ah, nabasaba kugira ngo bashake abakozi b'imana bazima hmm. babasengere hmm. kuko baratewe kandi ugiye kubakurikirana wasanga ashobora kuba afite toroma afite afite depureshoni hmm. ntabwo wakora ibyo bintu ah, hari igihe uburira umunezero ahantu ukajya kuwushakira muri ibyo niyo mpamvu uzabona abana bacu usanga bajya mu biyobyabwenge ko bagize kubura ababyeyi ababyeyi babari bari bize ntibababona kugira ngo babahumurize bababone ugasanga umwana aravuze atoya reka njye kwishakira ikiyobyabwenge numve ibibazo nari nifite navuye ku ishuri mfite bikiri mm. ariko ntabwo ari umuti mwana wankurikira mm. rwose ntabwo wari umuti ah, papa wawe ari bize ashaka amafaranga jya wita ujye utegereza igihe uzamubonera kuko ntabwo akwanga akwanze niyaba kwigisha muri iryo shuri rihenze mm. eh, ariko mbona no kubwira n'ababyeyi n'ubwo tuba dukora cyane ngo abana bacu babeho tujye tubashakira umwanya mm. rero nsubire ku kibazo cy'umukobwa umukobwa urabona yuko afite ikibazo kinini gikomeye gikomeye gikomeye cyane nakubwiye ngo uzamunzanire mm, si ndi umuganga cyangwa iki ariko tuganire ashobora kuba ntafite umuntu umuhana ntafite umuntu Uh, umuyobora ntafite urabona ko yibereye mu isi ye hmm. nawe ureba n'icyo kibazo yirukansa ajya muri social media mu by'ukuri nibyo njya nkunda kubwira ntabwo social media ari umuti yagombaga gushaka nk'umuntu w'inshuti ya agashaka nk'umuntu uwo yago yumva akamwegera wa muntu akamugezaho bakicara bagakemura ikibazo hmm. kuko kumutwara mu itangazamakuru hmm. usibye gusa kugira ngo abe umusitari yenda afitemo inyungu azabonamo ariko rwose mukobwa wanjye ntabwo ari byo mm. uri umwana mwiza kandi ubwo utwite iyo nda ntuzayikuremo wabaye imfura uzayibyare kandi imana izakugira neza n'abakoze ibirenze ibyawe imana irababarira ngera nk'umubyeyi usana umuryango ah, ntabwo ibyo wakoze ari byiza ntabwo nabishyikira ariko nta nubwo nabatera amabuye kandi mm. ari abana banjye sinanabaca bakomeza bakitwa abana banjye nkabakunda kuko ni abana niyo mpamvu bitwa abana n'abandi bakitwa ababyeyi rero uh, nubwo bibabaje yago nudukurikira uzashaka umuntu ugusengera waratewe uh, kandi umenye ngo igiti nubwo cyatemwa cyongera kigashibuka ushobora kugira ngo ni femu yenda uramenyekanye abantu benshi baragusacinze barakureba kubera ibyo bintu byabaye mm. ariko uh, kumengwaho ikintu kibi ntabwo ari byiza kandi yago rwose ni umwana mwiza turamukunda mm. ariko nakomeza gutyo ubu niba aryamana na batatu next time azatumira icumi mm. abo bantu icumi cyangwa batatu cyangwa batanu uryamana nabo hari igihe ukuramo indwara mm. ntabwo waryamana n'abakobwa babiri batatu bane ngo ubu nakiporotekitinga ni naho hava izo nda mm. so ni ukuvuga ngo niba utari porotekitedi ugomba ushobora kurwara indwara zitandukanye ukavanamo urupfu kandi uri mutoya nturubaka nta mwana ufite so i think ku giti cyanjye Eh, ni amakosa bakoze ariko abana bose bakora amakosa so nk'umubyeyi rero ngewe nkaba ngira ngo muzashake abantu basengere cyane kandi mm. eh, nk'uko nakomeje nkubwira ngo rwose umukobwa numushobora kumubona niba afite na telefoni uzayime mm. akeneye gukundwa akeneye kuganirizwa akeneye kubona urukundo rw'ababyeyi mm. rero niba ari n'imfubyi urabyumva yabuze yabuze umurera sibyo yabuze umurera nta mwana wavutse adaturutse ku witeka oya nagusomeye icyanditswe hano hmm. abana bose bavuka baturutse ku witeka sibyo hmm. ni umwanda uturuka ku witeka abana bose bavuka bavuka bari mu bushake bw'imana hari inda nyinshi ziba zaravuyemo kubera ikiyago yavutse hari inda nyinshi ziba zaravuyemo kuki uwo mukobwa yitwa nde harya ni zeki bi ni zeki samutingi <laughs> Eh, bamwita zekibi niba ari zekibi eh, <laughs> ni ry'ubuhanzi si nibuka ntabwo mbizi ariko eh, hari impamvu zekibi yavutse mm. yesu imana ikabyemera yesu mm. akabyemera mm. ni uko imana yamukundaga si byo rero rwose ngewe ndabakunda mwebwe munkurikira ah, imana yacu n'urukundo yesu kirisita yaradupfiriye mu Yesu kirisito yapfire namwe murimo mm. ah, niba mwararanye n'abakobwa batanu inshuro makumyabiri shima imana ko yenda uri muzima batanagusigiye uburwayi ariko mbabwira ko icyaha ari kibi ubu aho yago yari ageze ibi yakoze hari ukuntu byamuhungabanyije bihanganye n'ubutwungu bwe bw'aho yari ageze mm. so bene dati cyane ikibi kibi kigutandukanya n'amasezerano icyaha ni kibi gituma utagera aho wakagombye kugera mm. icyaha ni kibi njya mbyigisha ku cyaha bakanyataka ariko ikibi ntabwo ari yago umubi si yago mm. umubi ntabwo ari zekibi boya mm. ikibi ni icyaha cyabahize kirabafata kibakoresha icyaha nyine ariko bo ubwabo bavutse ari beza bavutse ari abana b'imana bari mu ishusho y'imana mm. rero nkaba ngo ah, mwihane kandi muhindukire kuko bibiriya inyemera neza ko ngo nitwihana tugahindukira imana izatujya n'ibicumu byo basokuruza na basokuruza bakeraniwe ni ukuvuga ikirero nta cyaha na kimwe imana itababarira hmm. iragutegereje irambuye amaboko ikeneye kuza ikakuruhura hmm. kuko reka mbwerega bararushya iyo ubona umwana ujya gushakisha abakobwa batatu bane umukomisiyoneri w'indaya akabazana nawe arimo azi ko bari busangire umugabo umwe hmm. ntanabitekerezeho ntanabitekerezeho ese aba bakobwa turi hmm. guhinduranya umugabo nta kibazo bafite so ngaho irebere noneho bose uko ari batanu bose yabateye inda <laughs> mbese ubwo iterambere ryaba riri hehe abana bacu bisubireho ntabwo ari ukuvuga yago gusa hmm. yago niwe wagaragaye hari abandi batagaragara bari mu mwijima hmm. hari abandi batagaragara barimo bakinira poro mu mwijima ariko icyo ni icyaha kandi kizakurimbura kirimbure n'ibyo wagezeho rero mureke duhindukire rwose bana bacu uzankurikira nimumbabarire mu ndabinginze mm. hanyuma nk'umubyeyi wumvishe twishyire wishyire nko mu cyimbo cya mama wa yago mm. wumvishe hano majwi y'uno mukobwa na yago ukuntu mm. yago yakiraga abakobwa barenze babiri mu nzu mu cyumba kimwe ndetse bakanaryamana nk'uko ano majwi abivuga Mhm. yitirirwa yayago si nta nubwo tuzi neza turi shura yuko ariyo ya nyayo nk'uko nyirayo ashobora kuba atarigeze abyemera ariko uri nk'umubyeyi w'uno wayago ukumva no majwi uyu mwana w'umukobwa wakemerera uyu mwana atwite avuga ko uyu mwana ari umwuzukuru ah, ayo majwi niba ariyo biteye agahinda hmm. nkaba namubwira ngo ahinduke byihuse hmm. niba atariyo ababikoze imana izababarire hmm. ah, rero ah, uyu mukobwa abaye atwite umwana yarabonetse muri ubwo buryo hmm. imana ikemera ko aterwa inda muri ubwo buryo hmm. nuko imana yaba yamwemeye ko nta mwana uza adaturutse ku kuwiteka rero njyewe ndi nka mama we nababara cyo ni icya mbere ko umwana yakoze ibyangwa n'amaso y'imana nakumva mbabaye cyane ariko nanone ntabwo nakwanga uwo mwana ntabwo naba muri ba babandi bavuga ngo genda uyikuremo ujye gukora ujye kwica ikiremwa cy'imana imana yemeye ko ubikora bigashoboka hakavamo umwana muri icyo cyaha wamwihorera ukamurera ngewe mm. nkange namurera nanamwakira mm. ahubwo nanabishoboye nambwira akarongoro uwo babyaranye mm. ntabwo nirongora uwo mushyire mu rugo bidakunze ukamwihorera bidakunze akanzanira umwana badakundanye bakatana bakazana umwana njye nawe mm. kuko eric hari ikintu utazi urukundo rw'umubyeyi mm. sinzi uko ntagereranywa nta nta kintu cyagukura kwanga umwana wawe gusa ntabwo wagira urujijo rw'uko uyu mwana yaba atari yago ko wumva uyu mukobwa urujijo ntirwabura kubaho ariko hari ibyuma byabugenewe ngewe nabwira umuhungu wanjye akamupimisha ari ariho nkavuga muzane mukurerere mm. nubwo wari uzana rufite ibyumweru cyangwa rufite iminsi mm. kuko iyo uri umubyeyi usibye na yago n'uyu mukobwa namugirira imbabazi nabanza nkamufata nkamuzana iwanjye akazabyara nkamwitaho umuhungu wanjye atamukunda agacaho akagenda akajya kwishakira imibereho nkamufasha mm. uko nshoboye kuko nicyo tubereyeho nicyo kwitwa umubyeyi bibereyeho ariko Eh, nagira ngo wa mubyeyi unkurikira nubwo umwana we yakoze ibimeze bite ariko niba imana ivuga ngo nawe ibyaha byacu byatukura tukutuku izabyeza bise na shereye mm. ku cyo wumva ibyaha by'umwana wawe utabibabarira mm. ntabwo ndimo kuvuga ngo bakoze byiza nagira ngo unyumve biteye n'agahinda rwose mm. biteye agahinda n'abakora ibimeze bityo n'abari mu nzira z'ibikora ibisa bityo muri mu makosa imana ntabwo ibikunda kandi imana izaba yanayihanukiriye ariko yari ugira ngo ubwo buriya ntiyabahannye uzi kubona ibintu umuntu akora mu rwisho bisohoka bikagaragara sinzi ko urimo kubyumva <laughs> biteye ubwoba na nyirabyo na nyirabyo mbere mu majwi twumvishe ya mbere yavuze yuko nibigaragara atabinezererwa mm. kuko nawe arabitinya mu by'ukuri nubwo tubikora turanabitinya rero bwamubwira ikintu kimwe nta gihano kirenze kiriya mm. ngewe nk'umubyeyi ntabwo byanezeza nababara ariko nanone nkagira umutima wa kibyeyi mm. umutima wa kibyeyi umutima w'urukundo mm. niwo nsaba ko ababyeyi bose bajya bagira umwana we biramutse byamugezeho ntabwo nagusaba kumuciraho iteka cyangwa no kumuvuma kuko nibyo yari nahoze nkubwira ntawe uzi icyo imana imutekerezaho ashobora kwihana imana ikamubabarira da ndumva ari uko nagusubiza reka duse nk'abirengagiza ah, iyi nkuru ya yago ahubwo dusimbukire ku yindi nkuru nayo ya trendinze nayo ni iy'abasitari ah, mm. amajwi ngo yanita pendo nabyo byaravuzwe ntabwo ari ngombwa yuko yo tuyapureyinga ariko kugeza aka kanya noneho anita pendo noneho Ah, ni umumama w'abana babiri ni umugore w'umugabo nubwo batakibana ariko si tuzi neza niba baratandukanye mu buryo bwemewe cyangwa baranasezeranye ariko komeze kose niba yarabyaye ni umumama kandi ufite uwo babyaranye hmm. ari amajwi nayo yagiye hanze yo uyavugaho iki ah, keretse nyumvise hmm. ariko niba ko byarabaye yarakoze ibyo bintu ah, ntabwo nabi ubundi se yarashatse cyangwa yashakanye n'umugabo witwaga ndanda mhm. baza kuza kuvuga ngo batandukanye mhm. ariko ntabwo tubizi neza niba baratandukanye kuko dusigaye tubona ibintu by'udutwi gushaka no gusanga babana ariko uko bimeze kose barabanye nk'umugore n'umugabo ah, rero eric ikintu cyose kigana ku cyasi ntabwo njya nshyikira mm. cyane gukora icyaha uri umumama ah, yenda ufite urugo rwawe kuko nabyo bisigaye biriho ugasanga abadamu barata abagabo babo ah, reka yenda tubivuge muri uru rwego mm. erike hano mu rwanda muri iyi minsi mm. ni ibintu numvise abantu bavuga sinzi ntabwo bihagazeho ah, ngo hari ukuntu bakodesha amazu mm. noneho bagakodesha amazu bagashyiraho umuzamu wa undi wakodesheje iyo nzu ikaba azi ko ari inzu yo gukoreramo ibyaha nigeze kuba nyura ahantu za remera epfiyo abantu baza ku mamoto mbona binjira baza ku mamoto mbona binjira umudamu nawe nagiye gusura yarambwira atari kuzi ibintu bikorerwa ahantu he ati iriya nzu niyo bakodesha yo gusambaniramo rero hari umwuka uri ku yindi levo wateye urubyiruko rwacu mm. wateye abagore bagishaka mm. wateye abagabo bagishaka umwuka uri ku rundi rwego ariko nkababwira umuntu wese unkurikirana niba uri muri uwo mujyo ufite umugabo hmm. ufite umugore ariko uramucinya ukajya gukora ibyo byanga n'amaso y'imana umenye ko hmm. ubyara ufite abana hmm. umurage uzabasigira n'uwo nguwo n'uwo nguwo nicyo urimo gukora kandi twese turabyara cyangwa tukabaho kugira ngo tuzagire urugo rwiza tuzagire abana beza tuzagire icyo dusiga kuri iyi si bazatwibukiraho rero hmm. birababaje kuba uri umudamu mwiza nka pendo hmm. niba yaranatandukanye ashobora kongera agashaka umugabo hmm. none wajya kubona ukabona niwe umwe uba ugaragarwaho ibyo bintu numva atabikora ngewe niba yarabikoze ni amakosa niba atarabikoze imana ishimwe ariko mbonera no kubwira abakora ibimeze bisa bityo yuko imana izaba izabitura ibyo barimo gukora kuko ingaruka y'icyaha ni urupfu ntabwo ushobora kumbwira ngo urakora mu kigo furani yenda utaha saa kumi n'imwe cyangwa saa kumi noneho usabye uruhushya uvuze ko ugiye yenda ahantu kugira akabazo ukemura ukatiye ahantu mu rugando mu nzu furani ugiye gusambana n'umugabo wa naka nawe wataye umugore ahantu abeshye ku kazi ko ajya aha mm. reka nkubwire n'impamo y'Imana Imana izabahana izabahana kandi murayimukira urubyaro rwayo igihe ni iki hmm. igihe ni iki muve muri ibyo bibi kuko imana reka nkubwire iri ikintu utazi hmm. satani iragushuka hmm. ukagenda ugakora ibyaha nigeze ntiguhishire ikagushuka ugakora ibyaha ese ayo majwi yafatwaga nande nabo babikoranye none se abo babikoranye bo urumva ari bazima <laughs> yayafata agasengwa ajye kugurisha akuremo amafaranga cyakora yaragurishije muri iyi minsi abantu bitonde ibintu byose biragurishwa kuko iryo jwi ushobora kurikira ku mayutube ucana atandukanye ukarisabira amafaranga bakayaguha hmm. rero badamu mu nyumve bagabo mu nyumve basore mu nyumve muve mu bidatunganye imana yacu hmm. ni urukundo imana yacu irahindura ushobora kuba uri mubi ushobora kuba warakoze ibyangwa n'amaso y'imana ariko irambuye amaboko iragutegereje hmm. kugira ngo ikwakire kandi numara kwakira yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe urahinduka mushya icyaha kiraguhunga ubwo busambanyi bwakaritsemo buraguhunga ibyo bintu byose bidatunganye bikwaritsemo biraguhunga hmm. reka nkubwira nta mahoro y'umunyabyaha hmm. naho bagenda bagakora ibyo bintu ntabwo basinzira ntabwo wakora icyaha nka kera ngo uryamusinzire reka nkubwiye nk'urugero ngendagaye umuntu wese wapurenze ayo majwi mm. n'ubwo ayo majwi yakugaburiye n'ubwo ayo majwi azakwinjiriza yaba yayago yaba n'ayuriye ayo majwi hari imiryango abangamira mm. abana ba pendo bazayumva wowe wayapurenze ntabwo utekereza watekerezaga pendo kumushyira hasi watekerezaga pendo kumukorera nabi mm. ariko ntabwo utegereza abana pendo yabyaye ntabwo utekereza ababyeyi ba pendo ntabwo utekereza umuryango uhungabanya mm. imana yacu tubabarire mm. ari nako nongera no kubwira abankurikiye ni ukuri mube keyafuru isaha ituganisha hari ababikora bazi ngo ni ukugurisha bashaka amafaranga ariko amafaranga y'akanya gato atari bumare n'umwaka yakwishyura mm. akamanura umwana w'umuntu ejo umwana we ukajya kwiyahura yumvise amajwi ya nyina asambana mureke twisubireho wa mugabo wafashe amajwi warakoresheje nawe wakoraga ibyo byaha warakosheje yewe ntabwo nimo kuvuga ngo bakoze neza ariko ikintu cyose gihungabanya umuryango umuryango ugasubira hasi umwana w'umuntu mu ishuri wikanga kubera ko yumvise nyina bamusambanye ibi bintu ni bibi ni bibi birababaje mm. kandi bivuganye agahinda mm. imana yacu tubabarire imana yacu tubabarire wa musore wakoze ibyo imana ikubabarire icyo nabwira abameze ameze nka pendo cyangwa niba koko yarabikoze ntabwo ngewe ndishuha hmm. ntibasubire ku rufatiro rwa Yesu kirisito bamenye ko ingaruka z'ibyaha ari urupfu hmm. cyangwa ingaruka z'ibyaha ntibimeze bityo kugushyira ku karubanda uri umubyeyi ufite abana ufite ababyeyi bawe ufite aho ukomoka ufite abanyogosenge ba wanyu ufite aho washatse n'ubwo mwaratandukanye imana yacu itubare kandi twiteho rero nibyo nkunda kubwira ngo ngewe amajwi nkayo nubwo yanzanira eri ndi mu bantu bahawe amajwi ya papa bitangaza bwa mbere urabizi mm. atuka umugore we mm. ntabwo ubizi nigeze nyapureyinga <clears throat> abantu bose bayapurenze bapurenze nyuma yanjye ni ukubera iki ntashyizeho kugeza ubwo nyirayo kugeza ubwo nyabyivugiye n'abandi baravuga ariko sinigeze nyapureyinga kandi aho nyapurengera nari nk'inyafite ariko sinashaka kumanura umuryango nubwo naba mvuga ngo ndacuruza kuri social media nzacuruza mm. neza nzacuruza ijambo ry'imana mm. niba ryumva nzunguka kandi mm. ntunguka bizarorere ntabwo ariho ninjiriza gusa ariko ntabwo nzacuruza abantu ngo nunguke amafaranga reka nkubwire uwo muntu ucuruza ni umunyarwanda uwo muntu ucuruza ni se w'uriya mwana uwo muntu ucuruza ni nyirarume w'uriya mwana uwo muntu ucuruza ni se waba uriya mwana uwo muntu ucuruza afite abana ubwe afite ababyeyi bamukomokaho afite mm. igihugu mm. ibyo bintu birababaje ngewe nzababwira n'ubwo bamwe mu nyanga ariko nzababwiza ukuri ayo mafaranga dukorera tuzageraho tuyasiga kuri iyi si dupfe baduhambe kandi ntabwo mm. tuzajyana n'igiceri cy'atanu ndashaka kubabwira ikintu kimwe mwabana mwe mubyiruka mwabasore mwe mubyiruka mwamena imiceri mujye mumena imiceri imeneka hari imiceri imeneka utayora umuceri ushobora kuwumena iyo umenetse mu mucanga ntabwo wakuramo umuceri murekera aho kumena iyo miceri y'imiryango niba uwo mudamu yasambanye ubishoboye genda umwegere muri bitanu wakoze icyaha dore iyo ngiyo twayibonye ariko yewe niba na ngombwa umusaba amafaranga niba ushaka gucuruza ayo magambo muhamagara umugore uti nzanira aya n'aya n'ayabura ubwo ukore nyine ako kazi ubwo ni ko ariko ngewe pasonesi nshobora kubikora kabone niyo w'amamiliyari mm. ntabwo nabicuruza rero simvuga ngo icyatuma n'abicuruza ni uko nishimiye ibyo bakora oya ariko mba ndeba umuryango bazahumbagabanya abana babo abuzukuru n'abuzukuruza ni ibintu dukorera bizaguma hano mm. ibintu birababaje birababaje birababaje ku gihugu birababaje ku banyarwanda bose birababaje ku muryango nyarwanda aho uva ukagera ntabwo ibintu bikwiriye umunyarwanda umunyarwandakazi dukwiriye gukizwa neza hmm. eric ntibivuga gutya mbabaye ntugire ngo ngewe ndimo ndasapotinga abantu bakora ibyaha hmm. oya hari ukuntu ushobora kubegera ukabahana hari ukuntu ushobora kubegera ukabaha uti odiyo zanyu zagiye hanze munyishyure ko n'ubundi amafaranga nshaka hmm. none se ubundi gushyira hanze aya majwi usibye kumenya amabi yabo bimarira abanyarwanda ntacyo kumva yagosambana cyangwa asambanya abantu batanu biramarira iki usibye kwigisha abana barimo kubyiruka ko hari no kuryama n'abantu batanu bishoboka ibi bintu ni bibi mureka duhinduke kandi duhindukire rwose kuko reka mbabwire ngo murabikora nk'abihorera ngo mukajya nkuhanye nawe impamvu ibi bintu byose byagiye hanze ni imbaraga z'imana kandi nubona imana yamaze kugaragaza ibyo wakoreye mu rwihisho ujya utsindwa uze wikubita imbere y'imana wisaba imbabazi mm. sibyo rero ibintu bikwiriye kurekeraho eri n'amajwi yandi azaza uzayumva n'ay'abayobozi azaza reka nkubwire ubusambanyi buri hano hanze it is too much ni ikiyobyabwenge ubwacyo nta n'ubwo nzi leta irwanya ibiyobyabwenge amakokayine n'ibindi n'imogi n'ibindi ariko iki kiyobyabwenge cy'ubusambanyi kiri muri kamere y'abanyarwanda ntabwo nzi ikintu kizagikuramo usibye yesu kirisita amanutse gusa ariko biri tu maci imana yacu mm. tubabarire imana yacu twiteho imana yacu idutabare mm. kuko turi muri kirayisisi y'ibyaha niko nabyita mm. aho umuntu w'umudamu cyangwa w'umugabo avuga ngo reka ngende nkodesha inzu irimo ibyumba icumi nyikoreshe nk'iyo gusambaniramo ayo mafaranga ni umuvumo kuri wowe ayo mafaranga azagutwika ayo mafaranga ntacyo azakumarira ni nk'umuriro w'ibishogoshogo shaka izindi bizinesi mm. ariko wicuruza wikora iyo bizinesi rwose ndakubujije murabizi muziyumva murahari murabikora mm. kandi imana izabatamaza imana izabashyira ku karubanda ntabwo ntabwo yari azi ko bizagaragara yewe na pendo na rimwe barabikoze ntabwo yari azi ko bizagaragara ariko wowe wabikoze hano uhindukire uze kwa esi arakuruhura wakire se umwami ukiza ubugingo bwawe araguhindura ubuzima urahinduka mushyashya imana yacu ni imbabazi kandi ibyacu byakahashize ntabwo ibizana ngo ibitwereke ngo ibitangirireho ngo itujyaginge oya ndabwira umuntu wese umurikira urubyiruko murimo mukura mukabona ababakuriye barimo barakora biriya murekere aho ngaho murekere aho kuko murabaho kugira ngo muzagire umurage musiga kuri iyi si nimumbwire gusiga umwana kubyara umwana ariko erika amaze nkubaza mm. uyu mwana wagoreka tuvuge ngo azavuka bapimishe diyene basange n'uwe azajya kuri yutubu cyane asange uko yavutse uyu mwana ntabwo yakwiyahura yumva ko se yaryamanye n'abakobwa batanu ariko we akagirirwa umugisha akavuka mm. uyu mwana ntizamugiraho ingaruka mureke turebe hejuru kure y'amavyuzi y'amafaranga mureke turebe hejuru yo kuba femasi ariko turebe abuzukuru n'abuzukuru bacu bazasanga iki kuri izi yutube cano niki bazasangaho niki kizabubaka wabagaragarije twakundaga yago cyane hmm. umwana w'umukozi wamuvugaho gato ngewe ndi umwe mu bajyaga bamusengera hmm. ariko hati ndababaye ariko mu kubabara kwanjye ntabwo mvuga ngo ni igicibwa oya ni umwana w'u rwanda ni umwana w'abanyarwanda ni wacu turamukunda no mata wati kandi n'imana iragukunda yago nawe zekibi imana iragukunda njye mm. ntabwo mbaciriyeho iteka ariko imana ibatabare kandi nta nubwo mbashaka wabyuze kuko mbavuze ngo wenda aricyo nshaka oya njye agahamagare guhugura ni impano yanjye mm. niyo nkoreramo iyo mbonye ikintu cyose gihungabanya umuryango kuri uru mm. rwego ndababara ariko nizeye neza ntashidikanya ko imana izabagarura kuko haracyariho ibyiringiro igihe kiracyahari Ah, ngira ngo wakongera ukambaza niba hari ikirimo kumbaza kindi ariko ndumva nari ngarukiye kuri abo ndumva ndumva umuntu wumvishe iriya ya yago n'umuntu washidikanyagaho cyangwa n'umuntu wabaciragaho urubanza rw'iteka ndumva byagarukiraho kuko niba uri umubyeyi ukavuga yuko niba baracitswe cyangwa baragiye muri ibyo ngibyo bishoboka yuko wagaruka kandi ukongera ukaba umwana mu rugo ibintu bikagenda neza tumva nta kindi cyo kurenza ahubwo turibaza hano hanze Uh, uraza kuza kutwihanganira kukubaza ibibazo byinshi byinshi byinshi ariko ntago n'ubundi nareka kukakubazaho ku kintu kijyanye no gutwika mu bakozi b'imana ntwike kugira bamenye ntwike kugira mbone views ntwike kugira mbone ntwike kugira mbone iryo twika twika ryabo urifata gute cyangwa uribona gute eric rero narakubwiye sinya kuvuga cyane ku mm. bantu mm. uh, uranabimbaje numva n'agahinda karanyishe numva n'ijwi rigiye sinzi ah, reka yenda dusome muri za buri ijana na makumyabiri n'umunani nubwo nta rindi mu bintu by'abahiri baba bariho ariko baravuga ngo umurongo wa mbere baravuga ngo hahirwa uwubaha uwiteka wese akagendera mu nzira mu nzira mu nzira akagenda mu nzira ze kuko uzatungwa n'imirimo azatungwa n'imirimo y'amaboko ye uzajya wishima uzahirwa hareruye uzajya wishima uzahirwa birakomeza hepfo ntabwo nshaka kuhakomeza ngo mbarangize mm. eh, cyangwa se nishaka nanahakomeza ngo umugore wawe azaba nk'umuzabibu wera cyane mu kirimba cy'inzu yawe abana bawe bazaba nk'uduti twa erayo bagose ameza yawe uko niko umuntu wubaha uwiteka azahirwa buriya ah, ujya kuba kwitwa kuri pasiteri ukaba rero evangelisite no kuba wubaha uwiteka imana ikaguha izo mpano zayo kugira ngo uyikorere rero wumvise ikizaba dutunga si sibyo tuzatunga mm. n'imirimo y'amaboko yacu ni ukuvuga ngo icyo tuzakora cyose biraro navuga ngo icyo tuzakora cyose cyatubera cyiza so rero ndashaka kubwira ikintu kimwe gutwika batwika bashaka viyuzi siko bivuga mm. batwika bashaka kumenyekana kandi iyo bamaze kumenya imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi irakumenyekanisha hmm. rero kumenyekana ah, nagiye gusengera umuntu hariya nka koremarorerwa nkakora ibintu bitaza nkivurugutura ngo ndasenga hmm. erega kankubwire ririya hmm. ni uko untunguje yenda tuba tugiye muri biriya tukabisoma ubundi hari ahantu byanditse ko iyo ugiye gusenga ugenda ukajya mu nzu ugakinga ngo so wo mu ijoro ureba ibyiherereye areba ibyo ushaka kumubwira ni ukuvuga iki ni ukuvuga ngo iyo namaze gutwara kamera nkajya mu butayu mm. nkavuga ngo ngiye gusengera Eric mm. ngiye gusengera yago ndashaka kumenya ko ndashaka kubwira ko nshaka ko abantu bamenya ko nagiye kubasengera kandi ntabwo biri ngombwa byo mm. nk'umukozi w'imana ahamagaye uzi icyo ibyanditswe bivuga numva bitakabaye byo kugira ngo ujye gusengera umuntu utware kamera twagiye tubibona kenshi barabikoze benshi abakozi imana niriwe mvuga dore ko hmm. niyo umuntu bavuze ngo bamanuka muri rib ariko <laughs> icyo nakubwira ni kimwe hmm. ibyo wakora ntibibaho ntabwo byemewe byembi hmm. bivuze nkanjye mu myizerere n'imyemerere yanjye no mu byo nashoboye kwiga ntabwo gutwara kamera ugiye gusengera abantu byemewe ni ugutwika kandi ingororano zanyu muzazibonera aho ngaho nyine aho niba ari iz'amafaranga muzabizibona ariko iz'ijuru ntazo niba usenga jya mu nzu ukinge usenge mwimera nk'indyarya biranditse z'abafarisayo igisubizo nagusubiza ni no ntibyemewe ariko nta muntu ntunze intoki ntabwo nshaka kugira gute sinshaka kubabaza ababakomokaho ibyo ngewe sinshobora kubikora ariko uzabyumva bikora uzabikore nkawe bizagutunga bizaguhahira ariko imbere y'imana uzitwa umufarisayo mm. uko niko bimeze ntago nzaca kure y'amahame ya bibiriya mm. urabikora ubizi ubwo nawe sinagutindaho uzi uko uzahembwa sinabwo rwose nabatinda weriye ko ntabwo nshaka kugira umuryango n'umwe mpungabanya hejuru y'ibikorwa by'abantu bakora ibintu bazi hmm. none se maze nkoze hmm. iyo utwara iyo utwaye kamera mu butayu hmm. ukajya gusenga uvuga ngo urasengera kanaka kanaka kanaka ukabameshuninga amazina sibyo warangiza ukagaruka uti ndavuga kanaka ko yashatse abagabo batatu bane ubwo mutaniye harya ko nawe ibyo ukora bitemewe nawe ibyo akora bitemewe ko bayiboro niko ibivuga so niyo mpamvu rero nakubwiye ngo ngewe ntago navuga kuri ebisi ku bantu gusa navuga ko bitemewe wabyumva ko bitemewe ukabireka utabireka ugakomeza kuko umwami ukorera azaguhemba hmm. niba ukorera imana isumba byose ikibivuga burakizi ariko mwica kure ya bibiriya ngo nimurangiza kandi namwe nimukora mororerwa mugaruke mujye gutera abandi amabuye hmm. banza ukora ibyiza nujya no kumuhugura ukamugura neza nzakumva yewe ni konko nibyo nabasubiza niko nabasubiza mm. yego aha ndumva na ndi batwikaga nabo bumvishe ariko akenshi ni abakozi b'imana mm. nabo babirengaho babizi ariko se baratwika harya ubundi iyo utwitse mm. iyo utwitse ikintu hasigara iki hasigara umuyonga si ubwumva ubundi iyo terime yo gutwika ubundi i don't even understand <laughs> rese uratwitse nyine urimo uritwitse eh. urimo uratwikira mu bintu uzi ko bitemewe you are burning yourself hmm. urimo uritwika kuko umuriro iyo utwitse gisigara bagatwika hmm. ngo natwitse ngo twika twika nimutwike imana izabatwika izabatwika kandi hmm. narababwiye ngo nibatwika iyo imana itwitse umuntu aratokombera uwo iyo utwitse ntasigara umuyonga none se umutwika kareme yasikiwe mbwira uratwikira ku muntu cyangwa uratwikira ku ah, rero yewe ibintu byo gutwika simbyemera ah, nta nubwo nzigera ntwika mm. eri abantu bareke dushaka ibyo dukora dushaka ibyo umuntu akora ibyo yumva byamwinjiriza imana izaba mu bintu byawe izaba mu ruhande rwawe udatwitse ucuruza mm. amakara agende ushobora no gucuruza n'amazi akagenda ah, nibyo nakubwira erike abakozi b'imana ntabwo bakwiriye gutwika mm. ni ahantu byanditse muri bayibu mm. so rero ikintu cyose kitanditse muri bibiriya ntabwo umukozi w'imana agomba kugikora mm. iyo banga uratwika ngo umenyekane iyo umwuka wera ari kumwe nawe imana iri kumwe nawe mm. uramenyekana wajya kuri social media wa iyo yashatse kumenyekanira kumenyekanisha ariko birababaje kugira ngo dushake kumenyekana twabigizemo uruhare twashyizemo ingufu ntabwo ari byo kuko iyo utwitse ikintu kiracyaha hagasigara ivu sinzi byo baba batwika ibyo ari byo si byo nta kuntu ushobora kumbwira ngo uratwara iyi kamera ubwire ngo reka ngwino tuzamuke umusozi mm. uh, tujye gusengera abantu mm. none se hari ahantu byanditse reka nkubwire abantu bajya gusengera mu butayu bagatwara kamera ndashaka kubabwira ngo ntabwo ari byo mm. ntabwo ari byo ntibyemewe niba ariko ushaka kumenyekana uzamenyekana nabi murekere aho ngaho mureke abakozi imana tureke gutwika mm. ko imana ishatse kumenyekanisha ifite uburyo bwayo yakumenyekanisha mm. mureke rero abarimo abakozi b'imana batoya batuboneye imbuto nziza ese ntidutwara kamera eh, noneho abaturi inyuma zatwara iki <laughs> bazagura megabayiti <laughs> reka reka ngira ngo ndumva ariko nkuko nabyumvaga nkuko wari wimbajije mm. eh, tuzadugura gahoro gahoro ko imana ishoboye kandi nzi ko imana ishobora byose ah, rero yenda hari ikintu ushaka kumbaza cyangwa ndumva nta kindi ahubwo ah, twasenga imana tugasoza ikiganiro cyacu mbere yenda yuko dusoza reka ah. turapinga ibyo twavugaga mm. twavuga ko amajwi yatambutse kuri yago na wa mukobwa mm. n'atambutse kuri anita pendo icyo nababwira cyo ni uko Eh, imana yanga icyo ariko ntabwo yanga umunyabyaha mm. aho muzihana mugahindukira hose imana izabagira neza kandi muzabona ukuboko kwayo mm. eh, uwo mukobwa zekibi ye rwose mwemereye ko kubera umubyeyi uzanshake uzanshake mm. ibyakubayeho imana ishobora guhindura amateka yawe ugahinduka eh, ni uko nk'uko yesu kirisito yaretse inda ikamuza ku birenge ikamena amavuta ikayimuhanaguza bakavuga ati ariko koko yesu wowe niba umuntu utaragira gute utarakora icyaha ntatera ibuye rero ntabwo buri imana yashaka kuvuga ko abantu bose ari abanyabyaha kuko ko umuntu wese ntabwo yaburwaho ikintu yamubonaho kitari cyiza sibyo ariko rero imana ni urukundo imana ikunda abanyabyaha imana iyo twihaniye ariko tugahindukira kandi tukabivamo neza waba rero nkurikira muri aka kanya uh, wibaza ngo ese uwo yesu uwo umuntu yamwakira ate ushobora gupfukama muri salo yawe ukakira se umwana ukiza ubugingo bwawe yesu nk'umwami n'umukiza akakubera byose uh, pfukamara aho ugeze subiramo aya magambo vuga ngo umwami yesu ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza ubugingo bwanjye unyandikure mu gitabo cy'urupfu unyandike mu gitabo cy'ubugingo none n'iteka ryose satani nibyo byose ndakwanze n'imihango yawe yose kuva uyu munsi ndakijijwe kandi urakijijwe koko uh, nusenga imana izakumva buriya umuntu wese agira konekitingira uh, n'imana ntabwo wasenga imana uri umusambanyi uri umujura uri uri yego izakumva ariko hari ukuntu itazakwegera rero niwegera imana nayo izakwegera nujya mu byawe izajya mu byawe kandi ukuboko kw'imana kuzabana nawe hinduka kandi uhindukira rwose uve mu byangwa n'amaso y'imana wakira agakiza wakira yesu kirisito umwami bwawe azakubera ibyiringiro ibyo waba uri busubiza azakubera igisubizo ikintu cyose imitwaro yose wikoreye azayikura ku mutwe wawe Shalom shalom ndabakunda imana yo mu ijuru ibampera umugisha reka dusenge data mu izina ry'esu nongeye gushima nongeye guhimbaza kuri imana nziza urakoze mwukara kwabanye nanjye ndimo nsobanura byose bambazaga sengeye umuntu wese unkurikira ushobora kuba ari mu rurijo kubera ibyo abona ndasenze kugira ngo umwuka wa imana ujye ubana nabo ubayobore ubereke inzira yo gukiranuka kuko kwawe kwiza kujye kubana nabo kandi umucyo ujye umurikira inzira zabo shimwa shyirwa hejuru utegeka ganza habwa ikuzo n'icyubahiro nongeye kwereka muri aka kanya abantu bari mu bitaro batamerewe neza ndakwinyuze kugira ngo wowe wa Isiraheli ikiganza cyawe kibakozeho imbaraga zawe zibamanukire gukira kuwe ku buzima bwabo kandi nzi ko ushoboye byose mwami habwa rero ikuzo n'icyubahiro mu izina rya Yesu nsezenize amen shalom shalom amahoro y'imana akomeze kubana namwe ndabakunda